alaykum qadrli qadrdonlar demak bugun sizlarga juda ko'pchilik misol telegramdan yozishdi aloqaga chiqishdi telefon orqali ho'p ro'yxatdan o'tdik to'lov qildik va saytga qanday kiramiz degan testni qanday boshlaymiz degan savollar bo'ldi men mana shu savollarga endi javob berib o'taman uning uchun menga kelgan xabar 15 noyabr kuni o'tgan o'tgansiz deyapti 15 noyabr kuni menga shunday sms keldiki "Xo'p, 4 kun qoldi vaqtingiz deyapti Xo'p, 19 kuni 14:00 gacha o'tishingiz imkoniyatingiz bor deyapti undan keyin pulingiz avtomatik kuyadi deyapti xudo xohlasa mana shu testni o'tkazib olamiz imtihonga kirish to'rt kun qoldi deb to'rt kun oldingi gap bu mana agar o'n to'qqizinchi noyabr o'n olti o'n beshgacha qadar imtihonga kirmasangiz ro'yxatdan o'tish avtomatik ravishda yo'qotasiz deyapti ya'ni to'lov o'tmay qoladi deyapti ho'p bizda xrom brauzeri oxirgi versiyasi yangilangan ishlash veb kameramiz ishlaydi noutbukdan albatta barqaror internet aloqasini tayyorlang sinov platformasi qurmangizda to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qilish uchun tekshiruv o'tkazing deyapti tekshirish o'tkazamiz hop bismillahi rohmanir rohim Xo'p, o'zbekcha tarjima qilib olamiz. Повторный. Xo'p. Va xolos hamma yo'q joyida. Testni boshlasak ham bo'ladi. Shart emas buni. Olasizlar, seni bosib qo'yasiz. Agar siz ko'yingiz bo'lmasa, mana bizda bo'lgan. Xo'p, bunga zakret bosamiz. Xo'p, bismillahni aytib testni boshlaymiz saytga kiryapmiz загрузкani boshlayapti hop o'zbekchaga перевод qilib olamiz sizlarga tushuntirishim uchun ho'p sertifikatlash imtihonlari bizniki siz shuni bosing ho'p shuni bossam men saytga kirib уже testni boshlashim mumkin menimcha tushundilaring degan umiddaman ag'ni xudo xohlasa endi mana joylab qo'ydik endi testni boshlab bilimlar sinaysizlar sizlarga bitta maslahatim birinchi o'rinda bunga shoshilmanglar shoshilishdan oldin shu narsa bilan tanishib chiqinglar bir boshdan men narigi bo'limda o'qib chiqqanman endi bu qo'shimcha sizlar uchun video rolik davomida o'qib bergandim o'qib tanishib chiqinglar buni o'zbekcha perevod qilib chunki sabab bu yerdagi narsalarni so'rashi mumkin bu yerda anchagina ko'p savollar tushadi faqat monolitni ichida testlar tushmasligi mumkindir lekin ichida ma'lumotlar tushadi sizlar ma'lumotni o'qib iloji boricha olib topishga harakat qilib ko'ringlar demak tushuntira oldim sog' bo'linglar sizlarga barchaga omad astoydil bo'linglar o'tib ketinglar iloyim